Эй, йоу, здорово, ребят! Сегодня будет небольшая катка с пилой. Недавно, играя турниры, э, нам понадобилось оружие, которое может им работать на дальнюю дистанцию довольно-таки эффективно и при этом довольно-таки быстро уничтожает транспорт противника. Недолго думая, а, выбор пал между РПГ и пилой, но пила преодолевает большое количество пространства довольно-таки быстро и уничтожает хорошо транспорт противника. И просто подумав о том, какую пользу это оружие может приносить в турнире, начал бегать с этим оружием на турнирах. Желаю вам приятного просмотра. Знаете, какая фишка самая, ну, самая топовая, наверное, вообще в принципе, не, не в какой режим вы играете. Э, использование датчика вот таким образом. Все, вы вот пик услышали, и все, и убрали его. Или просто хотя бы увидели, как рука досталась. Если чел, короче, будет на датчике, он запикает. И если вы сделали это в самом начале, грубо говоря, вот таким образом, то вы еще и сможете Э, параллельно потом второй раз достать датчик и досмотреть, где находится чела. А, у меня пушить решил. А, наверх от эти. С двух сторон просто в два уха зажмут. Высоты сейчас разыграем их. Ну. Томми. Hello, my friend. Чел, чела, ну вам же всем в зону идти. Зачем вы палите свою позицию раньше времени? Вы провоцируете своих же оппонентов на то, чтобы они вас закрывали. А вас будет давить зону, тем более еще и первая. И чел будет ждать вас в зоне. Самое идеальное, что вы можете сделать. А еще и рюмку тебе карму просто лови моментальную. Чуть-чуть промазал. На активку поставить. <laughs> Нормально. Нормально. май oh гад. Да, времена гранатомета вернулись. Что, там в тачку будем садиться? Блин, там трое светилось, ну да ладно. А как, как, как, как, как пострелял под зоной? Нормально? Хорошо со снайперки пострелял? Ну, говорю, ребята просто иногда просто... Ну, по простой причине невнимательности не замечают то, что это первая зона, и им еще бежать по потом зону. Пытайтесь всегда следить за тем, э, где находится зона, как вам бежать? Сколько времени вам на это понадобится? Два комплекта. Понял. Извиняюсь. Насчет зон. Самая худшая зона, за которую вы можете драться, это первая. Самая худшая. Прям самая худшая зона. Это, наверное, одна из самых худших зон, в которой вы можете вообще, в принципе, драться. Для дрочера. Все, перезарядка. Так, а вот здесь останавливаться сейчас вообще нельзя. Есть еще такое понятие дуга. То есть, ну, если сейчас зону прокнет, я покажу например, На примере покажу просто. Проще значительно будет. Если вы деретесь за первой зоной, то вы либо сразу закрываете челов, либо уходите. Ну, если она подходит, имею в виду. Драться за ней вообще не имеет смысла. Блин, поехали к челам заедем. Не знаю, что РПГ кастом как себя. Так, здесь двое и здесь двое. РПГ в кастом как себя показывает прям неплохо. Прям, ну, мне нравится. Очень много, типа, можно закрывать спокойно телов. Не ожидал, да, такую позицию? Вы поджимаете, что ли? Нет, вроде. Игра работает прекрасно Так, ладно, я не думаю, что эти челы будут со мной играть сейчас. Ну, с этими челами? Идите? Ну, сидите. Да приедем. Вот дуга, грубо говоря. Нет, это не дуга, но в принципе, одинаковая. Ушли отсюда, понял. Авиаудар противника в укрытие! Там за поездки у челов один конец. Классно катаетесь, мне нравится. Не, на самом деле ротейтились они нормально. Они, по, они за зону хотели выехать, чтобы заротейтиться, но, блин, не пошло у парней. Противник высаживается в районе операции. сейчас надо спину посматривать. В принципе, у меня очень удобный угол. Я банокал одного чела, главного чела, который не с ГУЛАГа, сейчас вернулся от второго. Вот, смотрите, вот ситуация зоны в файтах, э, когда где стоит файтиться. Если у вас вот такая зона, вот у вас вот такой маленький зазор, то вы можете очень долго драться. А если вы вот здесь будете драться, то зона будет вас обгонять. Она не стоит того. Вот вам явный пример, где стоит драться за зоной, а где не стоит драться за зоной. поднимемся. Они закрыли, да? Да. Сейчас наверх полицайку поднимемся, патроны восполним. Блин, такая сложная ситуация, на самом деле. А. Вот здесь гора крайне неприятная, вот этот угол. И справа там могут везде за их заходить. Пойдем по, по краю зоны с, с правой стороны. Меня смущает пистолет здесь. Здесь недавно лутались. Прям очень недавно. Возможно, у меня госты прям передо мной. Вот челы, видите? Вот смотрите, ситуация. Вот челы где-то вот здесь дрались, бежали, еще что-то. Вот их зона обгоняла, и они еле-еле в зону зашли. Прям еле-еле зашли. То, чего не стоит делать. Да, у стрелы всегда так было. У нее не хискан, у нее просто очень быстрый полет. Там свыше 200 метров. Там уже надо упреждение хорошее брать. бэкнем немного. Неудобно с ним сейчас будет драться. Вернее, не то, что неудобно драться, он меня просто выстегнет сейчас из дома, когда я побегу в зону. Я не хочу, чтобы меня выстегивали. По крайней мере, не в этой катке. Позицию пройдем и с горы в зоне примем его. Блять. Или не примем. Другие челы объявились. Говорят, тоже хотим твою жопу. Направо, ой, налево бежим. Чел как раз таки с того дома пришел, сейчас дом. Ну Надо в ботку зайти, а дальше уже разбираться с этим всем дерьмом. Блин, такая дерьмовая зона. Для меня, по крайней мере. Челов на горе отлично. Остается пятеро игроков. Вот я бы сейчас с верхними пошел драться, и чел, который Соник, он там оставался замах, в этот дом зашел. Мы никуда сейчас не пойдем. Просто подождем зону. Какая зона все решает за нас? А, так стоп, 4 ремейн. Под гору подожмемся изначально, а там разберемся. А Айспера зону выдавит. Дом. Посмотрим, чел в доме, нет? Реально э, просто стекло разбили. Уже должен был уходить. Ебейшее оружие просто, блядь. Против всех, блядь. Ебать. Отмечаю новую безопасную зону. М -м, пошли крутить по зоне, что делать. Выбора у нас не очень много. У меня сейвов нету просто, вообще нету. А, не, есть, лол. Ямочка небольшая. Врал. Наконец-то попал. ошибка у чела была, который вверх меня пушил, что он меня не дострелял.